Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir. Salir corriendo.